Doucement C'est vous qui faites votre les formes, madame C'est vous qui êtes violent On est observateur Et alors, vous reculez On a besoin d'avoir une visibilité sur ce que vous faites